Sejam todos bem-vindos. Querendo fazer perguntas, eu estou aqui em Diadema, no meu ateliê. Querendo fazer perguntas, vocês podem perguntar que eu terei o maior prazer em responder. Não se esqueçam, escrevam para mim. Manda, aqui no meu site, zepretinho.com.